Приветствую вас на своем канале, это Ёлка. Сейчас я вам покажу, как убрать музыку из видео. Вот у меня есть проект, в котором вставлен видео с музыкой. Мне хочется его заменить на другое, да? идем в редактирование, потом идем в редактирование слайда. И там мы найдем эту опцию, когда она подгрузится. <laughs> Так, вот где-то тут, вот, скоп, вот, пожалуйста, ноль, ноль, окей, слушаем ничего нет. Можно теперь поставить сюда свой аудиофайл. Вот так. Пожалуйста.